Bienvenidos a Classymes, yo soy Classy. En este video te voy a mostrar algunas imágenes y pequeños clips de nuestro reciente viaje a Italia, a Gardasee en alemán, en italiano se llama Lago di Garda, en español se llama el Lago de Garda. Es el lago más grande que tiene Italia, con una longitud de casi 52 kilómetros y un ancho de casi 17 kilómetros. Este lago tiene muchas pequeñas ciudades a todo alrededor. Todas son ciudades muy bonitas, muy turísticas llenas de restaurantes, bares y mucha diversión, compras, bellísimo. Es un área muy muy turística. Aquí te estoy mostrando más o menos el trayecto que hicimos desde el sur de Alemania hasta allí, cruzando por Austria. Nos tomó siete horas, había mucho entaponamiento de tránsito. Normalmente debió tomarnos cinco horas. para allá. Comencemos con el viaje. Esta es más o menos la zona de Austria ahora. Si vas a viajar con tu perro, te voy a dar aquí algunos tips. Nuestra perrita chica es una experta viajera que ha ido ya como a unos siete países, siempre por tierra. Y lo más importante es que la lleves a un veterinario antes de un largo viaje y le preguntes si el perro está apto para viajar y si te puede recomendar o darte algún medicamento para las náuseas, para que el perro se tranquilice si es nervioso. Chica es de los perros que les da mareo y vomitan y para eso siempre le doy una pastillita. Yo soy médico, yo lo decidí yo la primera vez y luego se lo pregunté a un veterinario y me dijo que estaba bien y es una pastilla, es un antialérgico que se llama Atarax. Y este antialérgico tiene efectos antieméticos, o sea que quita las náuseas. Ella, y también tiene efectos eh, contra la ansiedad. Es un tranquilizante muy suave. Y chica, cuando le doy esto a chica para viajar no tiene ningún problema. Todo el camino se la pasa relax, durmiendo y nunca me vomita. Si no le doy la pastilla, si viajo 15 minutos con ella, vomita. Y estos viajes así que ella se ha dado ya varias veces, de 7, 8 horas, no pasa absolutamente nada. Si se ha tomado su pastilla, como ven, tengo una especie como de lona a prueba de agua ahí en la parte de atrás del carro para que todos los pelos de ella y la saliva, si, si saliva cuando se marea un poquito o cualquier sucio se quede allí, es un asunto que se puede lavar. Te voy a dejar un link para que veas este producto en Amazon. Yo lo compré en Amazon, es barato lo pones cuando vas a viajar con tu perro. Además, aporta soporte para que los, esos agujeros ahí donde van los pies para que la perrita no se vaya por ahí. Esta, esta lona, esta capa, cubre esto y aporta soporte y yo lo que hago es que aparte le pongo una sabanita, le pongo un par de almohaditas, en este caso yo puse una mochila donde tenía ropa dentro para que ella pusiera la cabeza ahí, aparte de un par de almohadas y ella podía cambiarse de sitio, voltearse y elegir dónde quería poner la cabecita y bueno y tener en cuenta que la temperatura del vehículo dentro sea fresca porque los perros se sofocan si está muy caliente. Y bueno, aquí te muestro un poquito del de trayecto. Y aquí fue cuando llegamos. Este es el balcón del apartamento con vista a todo el lago de Garda. Si quieres, te voy a dejar el link también de esta localidad y de la agencia de viajes donde lo reservamos. Una agencia de viajes local que da un par de cientos de metros de allí y ellos alquilan muchísimos diferentes apartamentos en toda la zona del lago de Garda. Se llama Regarda Travel. Esta vista es preciosa de noche y de día, realmente maravilloso. Me encantó el apartamento y no fue muy caro, que digamos tampoco fue bastante bien. Creo que pagué unos 300 y tantos euros por cinco noches está bastante bien. Para ir con perros es una zona perfecta, hay muchas zonas verdes donde ir a pasear con el perro. En otras zonas de por allí de Lago de Garda hay menos zonas verdes. Por aquí, por Pachengo, es una zona muy, muy buena para perros. Si ves personas con perros todo el tiempo, porque parece que el que tiene perros busca específicamente estos, estas pequeñas ciudades donde sea bueno para ir con perros. Yo fui, por ejemplo, em, a unos 15 minutos de allí, una otra ciudad famosa que se llama Bardolino, que me di cuenta no tiene mucha posibilidad para pasear con un perro, para que el perro haga sus necesidades, ya saben, grama, tierra, no tiene mucho. Pero aquí en Pachengo fue perfecto, miren, chica está feliz, chica disfrutó muchísimo, muchísimo el viaje. Por aquí, por Pachenco, en ningún momento tuvimos que volver a sacar el vehículo nos fuimos caminando a todas partes, todo queda cerca, muchos diferentes tipos de, restaurantes, de bares, de donde comprar regalos, de donde comprar si quieres eh, comer en la casa. La playa está ahí cerquita, bueno, maravilloso de verdad, muy recomendable, muy tranquilo. Pachengo es un lugar, una ciudad menos congestionada que otras. Por ejemplo, la que bueno, Pachengo pertenece a la CISE, pero la ciudad de la CISE está a unos 5 minutos y es más congestionada, más turística, más llena de gente. Por aquí, por Pachenco, me gustó mucho más porque es muy tranquilita. Y como ven, hay restaurantes directamente con vista al mar, orilla del mar. Les presento aquí a Gardasé, el lago de Garda. Es un lago grandísimo, enorme, que tiene muchas ciudades pequeñas alrededor. Yo estoy específicamente en una pequeña ciudad que se llama Pachengo. Bueno, es una parte de una ciudad que se llama Laxice y todo pertenece, esta zona pertenece a Verona y miren qué bello, qué bonito está. No está tan soleado como ayer, que estaba bien, bien azul, como ya habrán visto en las fotos o van a ver en un momento. Está muy bonito, estamos ahora creo que 7, 8 de octubre 2019, no estamos en temporada alta, estamos ya como terminando una temporada, hay muchos hoteles que ya están cerrando, ellos cierran hasta el año que viene y está por eso súper tranquilo, no hay mucha gente, sin embargo no está frío ni nada, está súper chulísimo. Es una temporada buena de venir por eso, que no hay tantos turistas y porque está todo más barato por lo mismo. Y miren qué belleza, como siempre en Italia se come riquísimo, hay muchos bares por aquí, muchos restaurantes, mucho que ver, bello, hermoso. Bueno, sigan disfrutando este video. Voy a mostrar algunas de las ricuras que estuvimos comiendo por Pachengo. Esta zona de aquí es la playa de Bracobando, que es una playa que tiene una zona, una, una parte especialmente como playa para perros. Lamentablemente ahora en estos días, ya a partir de octubre, que ya va a empezar, eh, bueno, no el invierno, pero el otoño, la desactivaron la playa. Sí está permitido que el perro entre y se bañe y todo el que quiera, pero está, está desactivada. Lo que quiero decir es que ya no tiene como la muralla que instalan en verano para que los perros anden libres y no se escapen y para que la zona donde los perros pueden nadar quede cercada, ya no está, y la vuelven a activar otra vez el año que viene para el verano. Lamentablemente, pues no pudimos disfrutar de eso. Chica no es muy obediente y se, va por donde quiere, no la pudimos soltar. Pero si hubiese estado esa cerca, si la, hubiese, la hubiésemos podido soltar allí, pero bueno, será el año que viene. Esto pertenece a la zona de Pesquiera, que también es una ciudad muy famosa creo que fue la parte que más me gustó de lo que vi del lago de Garda. Es precioso el lugar. Para llegar a Pesquiera desde Pachengo sí tuvimos que tomar el carro y viajamos creo que unos 15 minutos. No vi tantos restaurantes en esta zona aquí de Pesquiera, vi menos cantidad, es una zona como más residencial, hay muchas villas directamente frente al lago y no tantos restaurantes frente al lago. Si es así, regálame un like, suscríbete a Clásimes y te veo en el próximo video. Y si tienes interés sobre más zonas de Italia, te dejo este video aquí para que hagas clic, que es más o menos lo mismo que este, pero de otra zona de Italia, de los Alpes italianos, Italia del Norte. Y espero que lo disfrutes también. Haz clic en me gusta si te gustó este video y suscríbete a Clásimes y te veo en el próximo. Chao.